茨城県坂東市から参りました正門よさこい響と申します精一杯演舞をいたしますので皆さんご声援のほどよろしくお願いします踊りこれそれでは参ります爪らぎいざ参らん まさかのよさこい響き爪らぎまさかの武勇伝そいいや tiger. か門よさこい響きの